Moi Samuel tässä. Jere Reimo Olainen puhelimessa hyvää päivää. Hyvää päivää. Soitin kysyäkseni, että milloin voisimme järjestää tapaamisen. Miten olisi keskiviikkona kello kaksi? Se kuulostaa hyvältä. Pystyykö johtaja tulemaan myös tapaamiseen? Kysyn johtajalta ja otan vielä teihin yhteyttä. Mutta siis keskiviikko kello 14. Kyllä se käy hyvin. Hyvät jatkot. Hyvät päivän jatkot. Tapaamisiin. you say when boss calls you? Say hi and listen his talk. What do you wear? Normal clothes because the customer is home. How do you act? Polite. Who are in this situation? The boss and customer. Where are you? Boss is in his office and the customer is at home.